saben que cuando prende flores, pero no derramo Quedan los señores Quiere de colores, esa de sabores Que suben las notas y quitan los dolores Llega, llega el viernes y ella mueve la cadera Como lo dije antes, clandestina y en la pera Toda la semana, ella es niña buena Pero viernes y bella pura bellaquera Junada en mi cama como la mejor gatita Jugada a mi dama, la vergüenza se le quita visita Maleante de calle y usted model de revista Ya dejé el show, mueve muévelo low, ritmo del flow Todo ese body lo quiero yo, si viene el y lo que brinó Cabe y media, sin clock, no hablo de phone y menos de glow Fuera del party, va la intención, no salgo por esa mi visión prende, a la nena le suben las ganas ah, Soy todavía no entiendo semana ah, No sé qué le sorprende Si te le echo mi pana ah, Ella se cansó de amores Solo quiere flores Pero no de Quedan los señores Quiere de colores Esa de sabores Que suben las notas Y quitan los dolores Si te le daño No sé qué le extraño Si se fue con otro fue por sé quién le canta desde hace tres años. Le hago daño con mi power, si pego como Six Hours. Soy el que cayó con Flower cuando tu paraguas trae. Se moja sin agua, sabe de lo que le hablo es clave. De su candado sin laver, el guacho trae la llave. Yeah. Uh, que, que, que, quédense quieto Uh, vine con keto, ah, ah, quedo concreto.